A welcome week is really to make the students feel safe and at home in our university and give them the occasion to meet all the actors, all the people, the professors, their fellow students, also the administrative staff of the university that they are going to be working with all along the year. L'Université de Paris est l'une des meilleures ici en France et nous sommes euh, boursiers. Nous avons décroché la bourse d'excellence MIEM, c'est pourquoi nous sommes ici. Here we have more work, more responsibilities. The hospital that works with Université de Paris is uh, Necker, which is the first pediatric hospital in the world. On peut bénéficier des, meilleurs cours en linguistique théorique, en linguistique euh, informatique. Je pense que, que ce domaine n'est pas exploré dans d'autres coins du monde, donc c'est quelque chose d'unique. I have choix, uh, multiple choices, plus it's in Paris, and who wouldn't love to stay in Paris when they're young, so it was just a perfect choice for me. I'm from Chile. Here in Université de Paris, they had the, the program that fit completely my expectations. L'idée du rallye, c'est surtout de créer du lien entre les étudiants, de les faire se rencontrer. Quand on arrive à Paris, dans une grande ville, c'est pas toujours facile de trouver du lien. Aujourd'hui, on a prévu un rallye euh, dans Paris, un rallye qui commence euh, au siège à Odéon et qui se termine sur le campus des Grands Moulins. Et il est suivi d'un cocktail de bienvenue où tous les étudiants auront l'occasion de partager un moment convivial ensemble. Je peux découvrir un campus un peu différent que la Chine we were both, I think, very uh, attracted to Paris as a city, and we also knew it was a good university. Paris is a very international city, so there's a lot of international people, including international students. It's very important to make them feel at home in Paris, make them feel at home in the university. Eh, la Universidad de París tiene personas de todas partes del mundo y pues yo quería venir a conocerlas. Tengo a mi amiga de Brasil, amigos de Argelia, de Marruecos, de China y entonces su cultura me atrae mucho. That's a festive moment, I would say. A moment of welcome is, you know, like a ritual, traditional. You have to welcome people to make them feel at home, and that's what we're doing with this Welcome Week. Je suis en train de vivre mon rêve et je suis contente.